approchez un peu, qu'on crie pas trop. La culture, pour nous, est une bagarre, une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Et c'est la même bagarre qu'on mène sur le plan culturel que la bagarre qu'on mène sur le plan syndical ou politique. Le, représentant de la direction euh, prononce volontiers le mot culture, Ils comprends, on faut tout ce qu'on veut sous le mot culture, mais il ne prononce jamais le mot syndicat ni le mot euh, parti politique. Pour lui, la culture, il bah, parle de la culture. C'est à eux la culture, c'est eux qui la détiennent, alors ils peuvent en causer, ils savent ce que c'est. Je crois qu'il y a eu euh, un échange euh, très fort euh, entre eux et nous. nous, ils nous appelaient les Parisiens. C'était le terme global, c'était les Parisiens, ceux qui descendaient régulièrement ou pas régulièrement pour faire soit un travail de, formation, d'éducation à la technique, soit pour tourner, et participer à des tournages. Et cet échange était vraiment, euh, je crois, très profitable aux uns et aux autres. Nous, on apprenait des choses sur, euh, bah, sur la vie ouvrière, sur euh, les luttes, sur leurs leur, combat, sur leur, manière de, sur leur manière de vivre surtout. Et puis, nous, on leur apportait... Bah, des, choses qui venaient de l'étranger, de, parce qu'on avait fait des films dans d'autres pays, etc. Et puis notre technique tous les techniciens euh, et cinéastes qui se sont occupés, qui ont participé à cette expérience et qui ont été à Besançon, à ces, rencontres et tout ça, c'était tous connus euh, ou avaient déjà travaillé ensemble au moment de Loin du Vietnam. C'est ça qui nous avait fédérés. Et c'est comme Chris avait lancé ce projet Loin du Vietnam, c'est lui qui avait été le rassembleur. Et pourquoi à ce moment-là euh, faire, faire un film sur, sur une lutte ouvrière Parce que euh, il y a eu ces premières grèves de 1967 qui étaient d'un nouveau ton, qui étaient très, très dures, avec occupation d'usines. Comme, comme euh, bon, je l'ai déjà dit, euh, Chris avait remarqué, fait remarquer ça, que c'était les premières grèves avec occupation d'usines depuis 1936. Il y a eu les, il y a eu les grèves à Saint-Nazaire, de Sud Aviation, et, de la Rodiaceta à Besançon, qui ont été les deux grèves très fortes et très suivies et très, très, très dures en 1967, et qui annonçaient, qu'ils euh, qui ont été précurseurs de mai 68, du mai 68 ouvrier, celui dont on ne parle pas toujours, mais qui a été quelque chose de sérieux. Paul Seb, qui a été, après avoir quitté la Rodia, avoir travaillé sur le montage de classes de lutte, il s'est retrouvé euh, sans emploi et a cherché à, changer de vie. Et c'est là que le comité d'entreprise dirigé par euh, CFDT-CGT de Sochaux l'a embauché pour diriger Clermoulin, ce centre de loisirs et de culture qui était sur une petite île sur le Doubs, enfin c'était un endroit très chouette d'ailleurs, euh, pour diriger ça et, en faire, euh, alors surtout euh, vu de son point de vue, un centre d'action culturelle. C'est là qu'il m'a téléphoné en me disant on va faire un film sur l'anniversaire des, des journées de violence du 11 juin 68. Et donc ça, il y était depuis quelques mois seulement téléphoné, je suis descendu avec du matériel et puis euh, ensuite j'ai appelé euh, l'ingénieur du son qui est, descendu avec son ingrat et on a fait ce film qui s'appelle 11 juin 68 et on l'a projeté euh, le jour de, l'anniversaire, c'est-à-dire le, le 11 juin 70. Et toute l'usine a débrayé. Ils sont sortis, ils ont fait une grande manif et ils sont descendus, beaucoup en, costume de travail, enfin, et ils ont débrayé pour manifester cet anniversaire de, donc le 11 juin 70. Et notre film était fait, on l'avait, on avait terminé, et il y, avait un cinéma dans cette rue, et on l'a programmé, on l'a projeté. On, on pensait qu'on le, projet, le projetterait deux, trois fois. C'était un film assez court, hein, qui fait un euh, quart d'heure, je ne sais plus. Et sont, après la manif, ils sont venus voir le film. Et on ne l'a pas projeté une fois ou deux fois, on l'a projeté cinq, six fois, sept fois, je ne sais pas. Donc ils sont peut-être 1000 euh, ou 1500 à avoir vu le film ce jour-là. Et c'est ça certainement qui a fait qu'après, on, était que, euh, on savait qu'il y avait des, cinéastes qui, qui, avaient fait ce film et qui étaient à clermoulin qui, était en liaison avec Paul Sepp, ça, nous a permis de démarrer tout ce projet. Et c'est là que les jeunes qui ont formé le groupe Medvedkin de Sochaux sont venus à Clermoulin. Et c'est là que Paul leur a projeté des films, c'est là qu'ils ont commencé à discuter. Et puis ils sortaient d'une grève qui était la grève des ALTM, du foyer des jeunes travailleurs où il avait mené une grève victorieuse d'ailleurs, parce que le règlement était absurde, règlement, un règlement d'une autre époque, interdiction aux filles de rentrer, euh, etc. Enfin, bon, tu, vois ce genre de règlement euh, euh, complètement désajusté avec l'époque. Ils sont venus voir Paul Seb en lui disant, ben voilà, on a eu cette grève, on a, on a gagné cette grève, parce qu'effectivement le règlement a été complètement modifié après, et on voudrait faire un film là-dessus. Alors c'est là que Paul Seb leur a dit, mais euh, on n'a pas filmé. Alors ils ont dit, ben, c'est pas grave parce qu'on a des idées. Et Paul Seb me téléphone en disant, voilà, on va faire un film sur la, grève des ALTM, euh, mais on n'a pas d'image. Ben, je lui ai dit, c'est un peu embêtant, alors qu'est-ce qu'on va faire ben, Ils ont des idées. Alors c'est là que je suis descendu, que, que je les ai rencontrés, qu'on a discuté avec Paul Seb et qu'ils ont commencé à exposer leurs idées, qui étaient ces scènes jouées ou ils rejouaient les situations de leur boulot, de, leur vie. C'était le début de euh, cette, espèce de drôle de cinéma qu'on a fait à ce moment-là, de, de, mélange de théâtre, et de genre, je sais pas, de comédia dell'arte, on pourrait dire, quelque chose comme ça. C'est la fête, Sochaux, c'est la fête, Peugeot, c'est la gloire, c'est tout. <laughs> Revenez les mecs venez, mais la fin, oh, venez Venez, je vous en supplie de grévistes, communistes y a eu ça, les dirigeants syndicaux n'ont plus été d'accord. Ils ont trouvé que c'était une manière de militer qui n'était pas du tout dans, dans la norme. Mais c'est ce qui s'est passé aussi à Besançon. Hein. Ils ont continué à faire des films, les nouvelles sociétés, euh, qui sont les films peut-être les, les plus euh, entièrement ouvrier, comme, euh, où il y a eu la moindre participation de, techniciens, euh, de cinéastes de métiers Quoi. Sinon, pour la finition, pour la fin du montage. Quoi. Mais tout le tournage, la conception était vraiment leur, fait Et ça, ça a été très mal pris par les directions politiques et syndicales qui leur ont dit, en gros, ils les ont convoqués en leur disant bah, écoutez, arrêtez de faire votre cinéma. On peut le dire comme ça parce que c'est à peu près ça ce qu'on leur a dit. Et euh, il faut militer comme tout le monde, euh, vous passez trop de temps avec ça, euh, c'est pas ça qu'il faut faire. C'était mal vu. Hein. Et, donc ils, ont, ils ont arrêté Petit à petit, ils ont arrêté, oui. Et puis à, Sochaux, alors ils étaient, ils étaient au PC, euh, beaucoup étaient au PC, et, mais comme ils étaient quand même très révoltés, ils, ils se faisaient exclure régulièrement. Alors c'était un peu un jeu, euh, si tu veux, mais enfin, ils étaient toujours en rébellion. Euh, après mai 68, très progressivement mais très rapidement, la répression est devenue de plus en plus dure. Et c'est là qu'ils ont essayé d'introduire les, milices, le syndicat patronal CFT, euh, euh, qui était là pour euh, casser la grève, casser les grévistes et, tabasser. C'était d'anciens légionnaires, des, des, trucs très violents. Alors ça, ça a contribué à la fin de notre expérience d'ailleurs. C'est pour ça que avec le sang des autres est un film d'un autre euh, ton, d'une autre tonalité, parce que euh, beaucoup étaient partis. D'abord, ils n'avaient pas supporté de rester dans cette usine, ils étaient retournés dans leur région, ils venaient de toute la France, ils étaient repartis. Et puis les autres étaient usés, fatigués par la chaîne, parce qu'ils étaient tous à la, ils travaillaient à la chaîne. Et c'était euh, bah, une forme de travail qui est, surtout quand on a un esprit révolté, qui est assez insoutenable, qui, qui casse et petit à petit, euh, c'est devenu très difficile de travailler ensemble et de, participer, de, continuer à inventer, à jouer ce qu'on avait entrepris. Et autant au début, on a beaucoup rigolé en tournant les films, hein, c'était très vivant. Euh, et puis après, c'est devenu de plus en plus dur. Et c'est comme ça que j'ai fini par terminer seul, d'ailleurs, pratiquement seul, disons, euh, le, avec le sang des autres. C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart, et puis de, te dire, qu'il faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis, à 5h moins le quart, et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, machine, c'est tout par réflexe. Tu, sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite tu, engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde, tout le monde s'en fout. Y a, devant nous, il n'y a, rien. Il n'y a rien. à La promotion, non, faut pas y compter. ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur fait trois ans d'ajustage. Pendant trois ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, euh, qu'est-ce que j'en ai fait Au bout de cinq ans, je peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils, ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je savais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne qui, ne comprendront jamais que, que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut, qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur la chaîne. Le film, finalement, ils l'ont rejeté. Ils ont commencé par le rejeter euh, parce qu'ils trouvaient que c'était une vision euh, trop noire, trop sombre de leur, euh, de leur vie. Mais pourtant, quand tu leur posé la question, c'était aussi ce qui, ce qui sortait de... Oui, mais autant il, était d'accord pour le dire parce qu'on se connaissait bien, mais que ça soit dans un film et que ça devienne un film, c'était trop dur. il a fallu euh, plusieurs années pour qu'ils reprennent leur film à leur compte en disant c'est quand même notre film. Parce que euh, les premiers, euh, les trois quarts de la vie et, les week-ends à Sochaux, c'était leur film. Ce qui est vrai, c'est vraiment des films collectifs c'était leur film. Et puis après, c'était plus leur film. C'était un film sur eux, mais avec eux. C'était, là, il y a une contradiction. C'était à la fois sur eux et avec eux. Et au début, ils l'ont presque pris comme si c'était contre eux. J'ai eu, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a secoué quand le film a été. Quand il a été terminé, je suis descendu le, montrer à une première projection à Sochaux. Et j'ai été. Euh, c'était la douche froide. Hein. Ils m'ont dit qu'ils non, ça va pas, c'est pas bien, euh, ça leur convenait pas. Et pris la décision de, le conserver quand même tel que tu l'avais pensé Bah oui, parce que euh, je crois qu'il pouvait pas être euh, autrement. C'est un film qui, s'est fait presque malgré. Parce que c'est ça qu'on avait emmagasiné, c'est ça qu'on avait filmé, c'est ça qui ressortait. Donc, quelque part, à cette époque-là, peut-être c'était une difficulté de voir euh, une certaine réalité en face, en fait, de rejeter oui, ce c'était insupportable de voir la réalité en face. Oui. Moi, je crois c'est ça. Et puis après, avec le recul, euh, ils se sont rendus compte quand même que c'était important de faire comprendre justement la dureté de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils vivaient.